हमारी बेटी है कालू ओ काला काला ओ बेटी ओ बेटी बेटी ओ कालू रामेश्वर माया कालू हमारी बेटी है और बेटी कर से तेरी साथी तो जो मारी साथ कर जो कालो राम मारो छोरो अरे ना हो जाएगा तो नहीं भाई बेटी है बेटा कालू बेटी कालू कालू रामेश्वर कालू कालू कालू काळू झालं ओ काळू